birodar sen duo qilaver duo qilaver robbing eshitadi Malaikalar yozib turadi faqat seni duoing ijobat bo'lishi uchun ixlos bilan duo qilgin mustor bo'lib duo qilgin Allohga muhtojligini izhor qilgin haromdan uzoq bo'lgin va duoing ijobat bo'lishiga aniq ishangin. albatta duoing ijobat bo'ladi